Saluton carai, cae de nove felician Christnascon, uh, odiau estas Christnasco, cae mi decidis passi mian tempon cun donazzo ciun uh, mi faris al mimem, nome nova libro, pri la softvaro de la lingvo capablo de Raffaele Simone kai mi devas diri che gi estas vere leginda. Mi daurinda estas malmultai libroi pri linguistico en esperanto fakte mi pensas che la play lasta tempo estas la volumo verkita de mia amico kai collego Davide Astori professoro pri linguistico kai interlinguistico alla Universitato de Parmo. Tio estas grava problemo char mult foie esperantisto e pro la facto che ili parola se esperanto an ili pensas errare che ili estas linguistoi kai facte ech flu parolanto e kai gravulo e la movado diras granda instultajo in laula linguistica vid punto sed kion fari la nura fero estas eduki homo in sed ne existas universitato kiu edukas homo en esperanto estas kelka spuroi de gi en posnano Esis la aventuro en la tiel nomata esperanto insulo kiu mi ankaŭ partoprenis mia kurso ne estas tio estas kurso pri en conduco alla lingvo. Bone, de nove felician Christnascon kai mi lasas nin alla medito restu con ni cun medito con ni dankon Saluton, cae bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. hodio mi volas legi du el tiroin, fakte el pagio 306, kiu estas pagio el essenzo cae estontezo, la tractagio kiu aperis en la iaro 1900, cae la du el tiroi parolas pri linguistoi sciante che la publico taxos ciun proiecton conforme al tio, kiel al gi rilatos la instruitai lingvistoi, ilis orgas ne pri tio che lia proiecto estu effective tauga por io en la practico, sed nur pri tio che gi e la unua minuto faru bonan impreson sur la lingvistoi. Por tio, ili prenas sia in vorto in presca o tutte sen ia shangio e la plei gravai iam existantai linguae naturae. Pli sube. Char se la plei grava merito de lingua internazia consistus en tio, che gi kiel eble plei facile estu tui comprenata de la instruitai linguistoi, ni ia, por tio, ci, povus simple preni ian lingvon, exemple la latinan, tuten sen iei shangioi. Cae la instruitae linguistoi gin ancoro pli facile comprenos per la unua foio. Zamenhof tiu tempe devis lucti contra u la facto che lis ne estis facte instruita linguisto lau la criterioe della tempo. Cae do pli instruitae homoi o li pretendis fari ion pli taugan por anstatawi esperanton en la clopodo igi internazia lingvo neutrala lau la genta vidpunkto. Do, estas tute compreneble che Zamenhof defendis esperanton contrau la multai reformoi de latino qui aperis en uh, tiu epoco, facte la bela epoco. Sed la paradoxa resulto de tio estas che en la esperanta culturo la linguistoi estas generale considerata i stultuloi kai ni devas esperantistoi comprenigi al ili che ili estas stultuloi char ili ne comprenas esperanton do ili comprenas ne nion pri linguo kai linguistico do tio estas grandiosa bumerango char fin fine neniu povas esperi convinki faculon che ri estas complete erara en sia faco, al quiu ri <laughs> dedicis la tutan vivon, almeno profesie. Bedaurinde, tio ocasas ofte, tro ofte, en esperantuio. Do, ni cesu meti nin mem sur piedestalon por lernigi al linguistoi linguisticon, kai tute male ni studu linguisticon por clarigi esperanton per la faco de la linguoscienzoi. Sed shainas al mi che vere ci foie mi estas vocio crianta en la deserto.